Bide honetan, driveren egitura ikusiko dugu. Horretik esan behar da, ez da gauza bera jesuiteko kontuetan edo gemaieko kontuetan. Badira, zenbait ezberdintasun. Nahi zuzen ere, jesuitekoa lanerako pentsatuta daude. Sartzen garenean, lehenengo... momentuan ikusten deguna, aldatu daiteke pizka bat kontu batetik bestera. Egia san ezarpenetan badira zenbait puntu, aldatu daitezkenak eta horren arabera haserako horria izango da bat edo edo beste kasu honetan ezarri dentasunezkoak haserako horri lehenetzi gisa hori markatuta dagoelako nere draibeko kontuan horrela ikusiko da hasiera. Bueno, ikusiko dugu osa osa batzu lehenengo non gordetzen diran e, eh, fitzategiak, gero ikusiko dugu nola egin e, lanean e, kudeaketa eraginkorrago bat egiteko eta gero bukaeran e, ikusiko dugu nola egin bilaketak Driven. Bueno, hasiko era nire unitatetik. Nire unitatea dugu fitxategi gordetzeko espazioa. Hau antolatuko dugu karpetaka nahi dugun bezala edo gehien gustatzen zaigun moduan. Hor bertan euki ditzakegu karpeta pribatuak eh guretzat euki ditzakegu beste norbaite partekatutako e, karpeta gurekin edo guk bestekin partekatutakoak ere. Baina nagusiki, hau da, esan bezala, fitxategia gordetzeko tokia. Bada, beste bat, nirekin partekatutakoak non ikusiko ditugu beste erabiltzaileek e, gurekin partekatu dituzten fitxategiak. Aurreko astean, aurreko hilabetekoak, aurten lehenago edo aurreko urtetan. Hemen bai aipatu behar dala aldaketa bat aurten e, egiten ari direna. Eta e, horre guztionzat e, aplikagarria izango gana. Eta zera da, zegoen arte, norbaitek fitxategi bat gurekin partekatzen zuenean, e, jar genezaken edo eraman genezaken fitzategi hori gure draibeko edo zein e, tokira, edo zein karpetara. Eta handik, e, handik kudeatu. Aukeratzen badugu, hemen goian, hau mantentzen da lehenoko ikonoa, baina funtzioa aldatu da. Hemen irakur dezakegun bezala, gehitu lasterbide bat driveen, edo non zaudela ere fitxategia ireki izateko. Lehen ozan gehitu fitzategi hau driveen, eta hemen lasterbide bat izango da. Hori ere gertatuko da gainerako fitxategiekin propio bat irare, orain arte posible zan eh, bat bi karpeta ezberdinetan eukitzea, eta hemendik aurrera fitxategi bakoitza karpeta bakar batean egongo da. Nei baldin badegu beste toki batetik ikusi, e, edo akzesoa izan, e, eh, laster bide baten bitartez egingo dugu. Horrekin ere, egin ahal izango da gauza bat orain arte ezinezkoa zena, e, eta hau da, unitate partekatu batean dagoen fitxategi bat, baten hola, fitxategi bat hor bakarrik egon ziteke, ezin zuen egin unitate partekatu batean, eta nire unitateko karpeta batean. Hemendik aurrera fitxategia unitate partekatu batean baldin badago, nire unitateko karpeta batean eukial izango dut fitxategi horren laster bide bat. Bueno, hau, fitxategiak eh, gordetzeari dagokiona. Bigarren partea da nola e, izan eraginkor kudeaketan. Eta orduan horretarako hemen aipatuko ditugu e, eh, iru erramenta. Lehenengoa, lentasunezkoak. Lentasunezkoak e, eh, dira lan hemen izango ditugu lan eremuak izenekoak eta lan eremuak dira e, han ere moa da egitura bat eh, Google sortu duena draiben eh, proiektuen kudeaketan eh, erabiltzeko. Eta ez ere, bizitza, nik uste, erabilgarriagoak bizitza mugatu bat daukaten proiektuetan, eta proiektu horretan daudenean fitzategiak egon daitezkela toki ezberdinetan kasu honetan ni badauzkat hemen hiru lan eremu eh 2019 plana eta orduan hor ditut e, fitxategi batzuk e, plana kudeatzeko garaian eragina dutenak bakoitza bere tokian dago eta hemen daukadana da akzesoa fitxategi hoietara ez ditut toki aldatzen Usten ditut dauden tokian, baina hemen eukiko detola e, mai gainean dauk, e, daukadan lan horretan izango dut honen bitartez aksesoa e, behar ditudan pitzat Gauza bera hemen, pues, kontua, kontuak, irakaslen kontuak, ordenagailuen inventarioa, hola kudeak eta politikak, hori guztia ez dago toki berean, e, baina mendik, ikate lan ere mutik, e, eh, akceso erreza daukat e, eh, fitzate Hau bat, bigarrena, izardunak. E, dira, zenbait fitzategi, arrazoi bat edo batengatik edo bestearengatik e, interesatzen zaidana e, akzesonaiko azkarra izatea. E, ez fitzategi asko, baina bai batzuk, baten bat, igual ez dut azpaldian erabili egin ere, baina nahi dut hor euki behar dudan Eta horretarako izarra jarriko diot. Hemen fitzategi batean eskuiko botoia eman da, hau ja izar denez, kendu dia zaioket izarra. Baina, baldin bada da, bat izarrik ez duena, hemen agertuko da jarri jarri izardunetan edo gehitu izardunetara eta hemendik aurrera izango dut akzesoa e, fitxategi hauetara modu errazago batea. Eta gero dauzkat hori, azkenak. Eta duan azkenak e, egun batean usten dudanean lana eta biharamunean jarraitu nahi dudanean lan horrekin e, askotan errezena da azkenekotara joatea. Zera, atzo erabiltzen aitu nintzen dokumentu hau, gaur jarraitu bal, nahi baldin dut, hemen izango dut atzeko eta atzokoetan, hemen aurreko astean, gero izango dut hola azken hilabetekoak, eta bai. Hau, errezago iristeko, ola errezago kudeatzeko. Beti ere erataiteke momentu batean, ez du zerbait aurkitzen, idatzi ali izango dut hemen, e, zerbait ola e, eh, fitzati baten izena, eduana, eta hemen azpian izango ditut ola sugerentziak. Edo, hemendik dik, gezitzu honi emanda, e, mugatu izango dut bilaketa. Adibidez, nahi dut argazki bat, hola argazki bat bilatu, e, jabea edo nor, kokapena ez da ginen egongo dan, noiz aldatu dan, baina nahi dut, e, eta hau pizka berezia da, e, baina hau egin dezaketola testuekin, edo zein motako eta nahi dut argazki bat non easo politeknikoa idatzita gertzen da. Ez da testu fitzategi bat, eta hor argazkian ikusi izango da. Hemen jar dezaket, norekin dagoen partekatuta, idatz dezake norbaiten elbideo, elbide elektronikoa, eta hemen, hola jarraipenari buruzko kontuak. Mago bilatu. Hemen daukat zareta ikuspegia. Eta hemen aurki ditzaket argazkiak ah, non jaso politeknikoa agertzen da ni Bukatzeko beste gozapare bat. Fitzategi bat aukeratuta dudala, hemen ikusi xetasunak hola e, ikon honetan klik eginda, ikusi izango dut fitzategi horren zetasunak, non dagoen, tamaina, bueno, emagoza noiz izan sortua, eta jarduerak. Eta hau da, noiz partekatu dan, eta bar. E, eta bigarrena, hemen, ezarpenetan, atetik zenba daukagun e, okupatuta, bigarrena bihurtu kargatzea, Orduan, e, kargatzen badugu adibidez Microsoft Officeko dokumento bat, eta hau markatuta badago, e, eh, formatua bihurtuko du Google dokumentuen formatura. E, ez badugu markatuta, ioko du dagoen bezala, eta gero goian aldatu izango diegu e, formatoa. Hizkuntza e, zarpenak, eta gero hemen konezi hori gabe lan egiteko aukera. Hau komeni da, ordenagailu partekatua edo publikoa ez bada, komeni da markatuta eukitzea. Densitatea, eagertuko gertuko zetartean godean e, eh, ikusten ditugunean e, eh, fitzategiak, E, eh, zetartea ongo dan lerroen artea. Aldatuko eta orduan ikusiko dugu horrein nola. Eta hemen e, irodi, iradokizunak. Hasi eran laster bideak eta ber. Niru unitatera bali manua orain. Eta jartzen badu zerrenda gisa. Ikusiko dugu orain tarteak haundiagoa direna.